Eh, la empresa se dedica a procesar productos eh, de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. Nos desarrollamos en el campo de la metalmecánica. Eh, tenemos maquinarias para hacer procesos en láminas como en sólidos. Eh, es una industria en la que yo he incursionado 40 años. Eh, mi experiencia con Abraham eh, ha sido una muy buena experiencia, eh, tremendo economista y contador. Nunca tuve ninguna clase de problemas ni dificultades las oficinas del IRS eh, y nunca he tenido que hacer una extensión para, para ninguna de mis declaraciones de la compañía ni personales. Eh, yo como empresario recomiendo a Abraham eh, como una persona muy responsable, capaz y muy dedicado a, su negocio.